Labi kaimiņi tomēr acīm redzami ir tādi, kas arī šo uh, tuvību izbauda un no tās gūst uh, priekšrocības, tātad sadarbojas, draudzējas un tā tālāk. Man liekas, ka mēs uh, savus kaimiņus pazīstam daudz mazāk nekā vajadzētu. Mēs pērkam produktus, mēs zinām Ikeju uh, par to, kāda ir uh, Zviedrijas sabiedrība, kas šo Ikeju faktiski radīja. Par to mēs zinām diezgan maz. Jābrauc, jārunā ar cilvēkiem, jāmācās valodas. Pie mums daži mācās skandināvu valodas. Es domāju, ka mācīties vairāk un plašāk, tā būtu diezgan laba investīcija. Jo skaidrs, ka ir vajadzīga katram jaunietim angļu valoda, eh, bet arī mūsu kaimiņu valoda šajā ziņā būtu ļoti noderīgs un interesants. Jābrauc nevis vienkārši uz pāris dienām apskatīt galvaspilsētu, jābrauc, varbūt padzīvot ģimenēs, eh, mācīties eh, universitātē, skolā. Tur ir diezgan daudz interesantu lietu.